Saluton, carai! Mi eh, filmas la antomediton el laborciambro post iri al eh, comunumo de Amsterdamo, all'officio, cae ricevi mian certigilon pri mia stastuso ciel Amsterdamano. La puncto estas che mi ricevis la certigilon en quare lingvoi, comprenebla nederlanda, kai poste la hispana la itala kai la turca minezia skial mia naskij a testilo el italio ne validas chargi ne estas en la giusta linguo, cha la itala ne giustas giustas la nederlanda tutte compreneble kai la angla la franza kai la germana estas iom ironie che tio casas giuste al mi mi pensas sed kion fari Do, mi racconto stion eh, la venontan foion ciam mi devas prelegi cae clarigi cio estas lingvo politico cae cial gi gravas. Ja, yeah, tutte opportune. Do, resto con ni, cun meditu, con ni. Dankon. Dankon. Saluton kai bon venon al nova Zamenhof medito. Ci vespere mi volas preni el tiron el tractajo ki un mi usis malofte. Esperanto kai vola puk. Mil okcent oktek nau mil Temas pri la un tractajo fakte. Kai mi legos el pagio ducent sestec sep. Sed por estas la genio de Signoro Schleier? Credeble tieci ci ien gi sin montris, sed ne. La genio de Signoro Schleier ne trovis necessa fari cun sia el pensajo, ia in provo in practicain, cae vola più crestis tute morta. En gi, oni povas scribi, sed presca un eniu povas engi paroli. Carai subtenantoi, carai amicoi de la meditoserio, ni devas concedi che la preglanda, la plei granda parto de la tractagio Esperanto ca Volapük estas tute malactuala. Gia signifo riposas en las puroi de sia tempo Sed quelc foie estis quelcae remarcui cioi povas inspiri cum mediton. Cai ien uno, cio estas uno e la cefai malsimilagioi inter signor Schleier cae Zamenhof. Do la el pensinto de Volapük, de volapuco, ne el provis gin praktike to shaina sa mi tre interesa rimarko citiu de zamenhof nome che opportunas den nenur opportunas nenur el pensi ion en la detaloi sed ancao consideri la practican us eblezon de la el pensajo kai fin fine la utilezon. Kai aparte mi volas rimarki che busha lingvo devas esti parola lingvo. Ech se gi lancigas kiel la plan lingvo scribe per verco. Do Zamenhof ciam pripensis tion. Cae li estis uno e la malmulta e la historio de interlinguistico do calc foie la plei gravai partoi de el pensajo estas tute antau niai oculoi, sed ni ne ciam estas pretai vidi ilin. Au almeno tio estas mi asperto. Dankon pro via atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.